Hey guys, です、ね。ちょうど1ヶ月前ぐらいに動画で、まあ一応また一からやり直すって言って、 まあ、なんとかね、ここまで、あの、立て直すことができました。で、そんな長い間、僕を応援してくれてるみんなに、あの、報告があるんだけど、今から8年ぐらいだよな。えー、っと、俺が初めて出した、あの EP の A Place Where You Hope ってあったじゃん。あれを、一応まあ新曲5曲を追加して、ニューアルバムとしてリリースしたいなって思ってます。 でただダウンロードのみでの販売にしようと思っててコロナの影響でもうコミックマーケットとかあとは即売会とかにあの出て販売するとかっていうのはちょっとあんま考えてないからで海外のファンが多いからあのダウンロード販売の方があの確実にあのみんなの元に届けることができるかなっていうふうに あのー、思ってるからさ。だから今後も、あのー、音楽以外で、なんだろう、俺のことを、あのー、見る機会がさ、増えてくると思うんだけど、みんなが楽しんでくれそうな、え動画をね、作っていこうかなっていうふうに考えてます。じゃあよろしくね。バイバイ。